लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएल व्यू में सरल क्वेरीज बनाएं, सरल एसक्यूएल लिखें सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर वाक्यांश का उपयोग करना और फील्ड्स और टेबल्स के नाम के लिए छोटे बड़े या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करना एसक्यूएल व्यू में क्वेरीज बनाने के लिए बेस का इस्तेमाल करने से पहले लिबर ऑफिस बेस के बारे में चर्चा करते हैं बेस HSQL डेटाबेस इंजन में रन होता है यह जावा में लिखित एक ओपन सोर्स इंजन सॉफ्टवेयर है HSQLDB पर अधिक जानकारी के लिए http colon forward slash forward slash hsqldb.org पर जाएं ठीक है अब एसक्यूएल के बारे में सीखते हैं एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यह डेटाबेस में एक्सेस और उनका कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए एक आदर्श लैंग्वेज है यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ANSI मानक है और इसलिए यह विभिन्न प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या DBMS में इस्तेमाल होता है कुछ उदाहरण हमारे खुद LibreOffice Base, MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle और DB2 हैं। SQL का सबसे सामान्य उपयोग है डेटाबेस से डेटा प्राप्त करना जो क्वेरीज डेटाबेस के नाम से भी जाना जाता है SQL का उपयोग डेटाबेस में डेटा डालने, डेटा को अपडेट करने या डेटा मिटाने के लिए भी किया जा सकता है और हम इन सब कार्यों को बेस का इस्तेमाल करके अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं उपयोगकर्ता के अनुकूल विजार्ड्स और डिजाइनिंग विंडोज का इस्तेमाल करके किंतु आधारभूत क्वेरी लैंग्वेज की जानकारी हमें डेटाबेस से क्वेरी करने में अधिक लचीलापन और मजबूती देता है और एसक्यूएल को केवल डेटा को बदलने के लिए नहीं बल्कि डेटाबेस और टेबल की संरचना को बदलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं चूंकि हमारा ट्यूटोरियल एसक्यूएल के बारे में सब कुछ नहीं बताता है यहां कुछ लाभदायक ट्यूटोरियल्स और उनकी वेबसाइट्स हैं एच एसक्यूएल डीबी के पास खुद के यूजर गाइड्स हैं इन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं या इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं ठीक है अब कुछ एसक्यूएल सीखते हैं हम अपना परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस खोलेंगे अब अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं अब बाएं पैनल पर क्वेरी सूची पर क्लिक करते हैं और फिर create query in SQL view पर क्लिक करिए अब हम क्वेरी डिजाइन शीर्षक नामक एक खाली विंडो देखते हैं और यहीं एसक्यूएल में हम अपनी क्वेरीज टाइप करेंगे अपनी पहली सरल क्वेरी लिखते हैं और वह है लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों की सूचनाओं का पता करना किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट कीवर्ड की आवश्यकता होगी अतः हम अपनी क्वेरी इस तरह लिखेंगे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम बुक्स यहां बुक्स टेबल का नाम है बुक्स में बड़े बी पर ध्यान दीजिए हम ध्यान से पहले इस्तेमाल किए गए टेबल या कॉलम नामों का अनुसरण करेंगे और एस्टेरिक एक वाइल्ड कार्ड है यहाँ इसका मतलब है बुक्स टेबल से सारे फील्ड्स या कॉलम्स को प्राप्त करिए अब इसका निष्पादन या रन करते हैं एडिट मेन्यू पर क्लिक करिए और फिर रन क्वेरी पर क्लिक करिए अब हम ऊपरी पैनल पर बुक्स पर रिकॉर्ड्स की एक सूची देखते हैं हम इस क्वेरी को या हमारी लिखी किसी भी क्वेरी को सेव कर सकते हैं और उनको विवरणात्मक नाम दे सकते हैं अतः यहाँ हमारी पहली सरल क्वेरी है यहाँ कुछ सलाह है db डेटाबेस के ऑब्जेक्ट नामों जैसे कि टेबल्स और कॉलम नामों के लिए केस सेंसिटिव है मतलब बड़े B में टेबल नाम बुक्स छोटे b में बुक्स के समतुल्य नहीं है किंतु आसानी के लिए हम सभी बड़े अक्षर या सभी छोटे अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरणस्वरूप books बड़े अक्षरों में या members छोटे अक्षरों में इत्यादि किंतु मिश्रित अक्षरों का इस्तेमाल पढ़ने और समझने में सरल हो सकता है उदाहरणस्वरूप books issued बड़े B और I के साथ या return date बड़े R और D के साथ अतः हमें टेबल नामों और कॉलम नामों को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से वह बनाए गए हैं SQL कीवर्ड्स के लिए जैसे सिलेक्ट हम कोई भी अक्षर या मिश्रित अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं किंतु बेहतर पठनीयता के लिए हम अपने उपयोग में समान रहते हैं अपने उदाहरणों में हम कीवर्ड्स के लिए सभी बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे अब अपनी अगली क्वेरी पर हम इस क्वेरी को नई विंडो में टाइप कर सकते हैं या हम इसे पिछली क्वेरी के ऊपर लिख सकते हैं अभी के लिए इसे पिछली क्वेरी के ऊपर लिखते हैं चलिए बुक्स टेबल से विशिष्ट कॉलम्स को प्राप्त करते हैं select title author from books और क्वेरी रन करिए हम फाइल मेन्यू बार के नीचे भी रन क्वेरी आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट F5 इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ हमारे रिकॉर्ड्स केवल उन कॉलम्स में हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अपनी क्वेरी के लिए कंडीशंस या मापदंड दाखिल करते हैं हम केवल उन पुस्तकों को पाएंगे जो कैम्ब्रिज के द्वारा प्रकाशित हुई हैं और हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher is equal to single quotes में कैम्ब्रिज ध्यान दीजिए हमने एक नया कीवर्ड वेयर दाखिल किया है एक कंडीशन का अनुकरण कर हम कहते हैं पब्लिशर कैम्ब्रिज के बराबर है चलिए अब अपनी क्वेरी रन करते हैं और हम केवल वही पुस्तक देखते हैं जिसके लिए पब्लिशर कैम्ब्रिज है और इसी प्रकार से एक क्वेरी में हमारे पास कई प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं चलिए एक क्वेरी दो कंडीशंस के साथ लिखते हैं केवल उन पुस्तकों को प्राप्त करते हैं जो कैम्ब्रिज द्वारा प्रकाशित है तथा केवल 1975 के बाद प्रकाशित हुई हैं और हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher is equal to single quotes में Cambridge and published year greater than 1975 और where keyword या वाक्यांश के बाद हम दो कंडीशंस देखते हैं ध्यान दीजिए कि इन्हें and के इस्तेमाल के साथ रखा गया है यहाँ एंड को लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं और यहाँ यह कंडीशंस को जोड़ने का काम करता है और एक दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है बाद में उपर्युक्त क्वेरी में इनका इस्तेमाल करके इनके बारे में जानिए अब क्वेरी रन करते हैं और ऊपर परिणाम देखते हैं यहाँ वह पुस्तक है जो हमारी कंडीशन से मेल खा रही है ठीक है बहु कंडीशंस को सम्मिलित करने के लिए एक तरीका और भी सीखते हैं कैसे हम केवल उन पुस्तकों की सूची पा सकते हैं जिनका प्रकाशक कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड है या दोनों हैं और यहां हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher in open brackets single quotes में कैम्ब्रिज कॉमा सिंगल कोट्स में ऑक्सफोर्ड नए कीवर्ड इन पर ध्यान दीजिए यह हमें एक कॉलम पर निर्धारित कंडीशंस को जोड़ने में मदद करता है इस उदाहरण में पब्लिशर है और अब परिणाम पर ध्यान दीजिए यहाँ एक नियत कार्य है निम्न के लिए अपनी SQL क्वेरीज लिखिए और जांचिए लाइब्रेरी के सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त करिए सभी पुस्तकों के शीर्षक की एक सूची प्राप्त करिए जिनकी कीमत रुपीस 150 से अधिक है पुस्तकों की एक सूची प्राप्त करिए जो कि विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है चलिए SQL के बारे में और अधिक अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर SQL व्यू में क्वेरीज के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं संक्षिप्त में हमने सीखा कि SQL व्यू में सरल क्वेरीज कैसे बनाएं सरल SQL कैसे लिखें सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर वाक्यांश को इस्तेमाल करें और fields और tables को नाम देने के लिए बड़े छोटे या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करें spoken tutorial project talk to teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद